Pikërisht dhjetë ditë më herët, saktësisht edhe dhjetë minuta plotësohet dhjetë ditëshi. Nuk e di nëse më kishte shkuar mendja më herët ta bëja këtë gjë. Nuk ka rëndësi. Vendimin e mora para dhjetë ditësh. Nuk e di nëse në jetën time ka ndonjë ditë të veçantë, e cila do më bënte të mendoja të mos e vras veten, apo ndonjë ditë aq të veçantë sa të thoja tani do e vras veten. Në jetën time nuk ka asgjë të veçantë. Ndoshta kjo është arsyeja pse sot do jap fund jetës sime. Në fund të fundit nuk ka rëndësi. Unë tashmë kam marrur një vendim. Ky litar është për mua. Ndoshta e vetmja ditë nga ku unë numëroja ditët ishte e premtja. Si çdo të premte dhe atë ditë isha tek varrezat. Këtë e bëj prej se më ka vdekur nëna, trembëdhjetë vite më herët. Në fakt, trembëdhjetë vite e tre muaj. Shpesh thoja se vizitat tek varrezat nuk do i bëja çdo javë, po për çdo muaj. Këtë nuk e bëra kurrë. Unë isha aty çdo javë. Asnjëherë nuk kam munguar. Kurrë nuk fola asgjë. Thonë se shpirtrat dëgjojnë, por unë nuk kam besuar kurrë në diçka të tillë. Andaj nuk dija çka të flisja. E megjithatë, unë isha aty. Të dy vdiqën ditën e premte. Edhe gjyshi ditën e premte kishte vdekur. Derisa qëndroja tek varret e tyre, shpesh mendoja se është e vetmja ditë për të vdekur. Edhe sot është e premte. Prapë aty isha. Thash mos do të harrosh të shkosh ndonjë ditë. Oh, nëse dikujt do t'ja kishin zgjedh problemet të vdekurit, ti do t'ishe i pari. Ndonjë ditë do të harrosh edhe të flasësh. Merr atë letrën shko blej harxhin. Mos harro, a? Se herën e kaluar kisha harruar të merrja sheqerin dhe vegetën. Nuk kisha fituar asgjë. Nuk kisha të hollë. Kishte dy muaj që nuk kisha fituar asnjë cent. Vjen keq. Duhet të heq disa gjëra. Gjithsej janë 7.50 euro. Më vinte ta kapja për fyti dhe t'i thoja mjaft. Ajo e dinte se unë nuk e bëja këtë gjë. Nuk e kisha bërë kurrë. Por edhe e dinte që nuk i ktheja përgjigje. Kështu fliste gjithnjë. Shpesh më pëlqente ta dëgjoja. E kur kjo bëhej tepër, thjesht dilja. Ajo vazhdonte sigurisht edhe disa kohë pa e vërejtur që unë nuk isha më aty. E vetmja gjë që nuk doja ta humbisja ishin lajmet e orës 5. Nuk e di pse kisha bindjen se kurrë nuk fillonin me kohë. Shire dhe vetë drejtorin e muzeut. Nesër me kthjellime. Të paktën ta kishe punuar tokën. Nuk do të kishim nevojë t'i blenim të gjitha. Ndoshta dhe fillonin. Unë duhet të merrem me të gjitha. Gjithmonë gjendesha ulur para TV-së. Unë duhet të kujdesem për pulat. Unë duhet të merrem me të gjitha. Saktë pesë minuta para orës pesë. Unë duhet të laj, duhet të shpërlaj, duhet të shtroj sofrën. Por gjithnjë dëgjoja të njëjtën gjë. Unë duhet t'i bëj të gjitha, të gjitha unë, vetëm unë. Kishte një vit që këto ishin lajmet për mua. Herëve të tjera të paktën e shikoja parashikimin e motit. Ishte hera e parë që ajo ma ndali TV-në pa përfunduar lajmet. Vendosa t'ia mbyllja gojën. Por nuk e bëra. Prapë u nisa tek vendi im. Ishte zanati i vetëm i familjes brez pas brezi. Po bëheshin dy muaj që nuk kisha shitur asnjë. Hera e fundit kur dikush i kishte prekur ishte para tre javësh. Ishte një çift nga Zvicra. Në Zvicër E kom studion time asht shum ma moderne thash hajt ta marr ni çifteli asht e jona more vlla duhet me i rujt folklorin. Nuk e dija nëse më pyeste apo përgjigjej. Thjesht nuk i bëra zë. Nëse nuk e rujmë na, kush ka me rujt? Me e pas venet tjera Muzikën që e kemi na, ishim burra Ah po bre vallah. Nuk shkon, nuk shkon. nuk po ta them. Muzika që e bëjmë ne është shumë ma moderne, ka ritëm, ka shpirt. Po shum ka mendojmë, mos me marë qifte liheq. Ti nuk jep emocion. Muzika don emocion. Me i prek njerëzit. Më erdhi të bërtisja, por nuk bëra asgjë. Teksa i shikoja ata, më erdhi një ide. Kurrë. Me ik ti në Zvicër, me mbet këtu unë me katër fëmijë. Kurrë. A, i di unë të gjitha. Të gjithë thonë kështu. Një herë unë, pastaj ju marr dhe juve. Martohen, rrinë atje 4-5 vite dhe asgjë. Ti shko. Por mua nuk do të më kesh më. Nëse shkojmë të gjithë. Në rregull. Vetëm ti jo. Plani im ishte ta shisja traktorin, por ai bënte para vetëm sa me ikun, e jo të gjithë. Ishte dita e shtatë që kishte filluar shkolla dhe unë nuk u kisha blerë asgjë. Edhe atë natë prisja të dëgjoja kërkesat e tyre. Ba, Kuçja e ka rrah sot Albanin Si ja ka lip njomzës E sheh Kan fillu të merren me faqe të zeza Në vend se t'i msosh t'u japish ndonjë zanat t'i çosh në shkoll t'u japish të lexojnë ndonjë libër. E vetmja gjë që më shkonte në mendje ishte se Albani im ishte bërë t'ia lypte dikujt. Sa shpejt ikin vitet. Prap njëjtë. Ç'po ndodh me ty kështu, ë? Kishte javë që nuk kishim bërë gjë. Në fillim ndihesha keq, por tashmë isha mësuar. Nuk e dija as vetë pse atë natë u ndjeva shumë keq. Nuk fjeta gjithë natën. Kisha vendosur Kisha caktuar edhe orën. Doja të isha shumë i saktë. Pas një ore do vrisja veten. Saktë në ora shtatë. Asnjë minutë më vonë. Më kishin ngelur vetëm edhe dy minuta. Nuk e di as vetë pse më erdhi ta përqafoja dhe të përshëndetesha me të. Ajo sigurisht se do rrinte aty me orë duke pritur kthimin tim. Por unë kisha vendosur. Ishin sekondat e fundit dhe doja të isha i saktë. Dhjetë sekondat e fundit nuk do mendoj asgjë. Thjesht asgjë. Ajo nuk rrinte të priste për mua. Ishte ora kur ajo shiste qumështin. Ndjeva keqardhje për të, pasi do mbetej vetëm, por edhe një lloj lehtësimi pasi ajo do ia dilte të rriste fëmijët. Vendosa ta shtyja këtë gjë për dhjetë orë. Saktë dhjetë orë. Kurrë nuk më kanë pëlqyer orët jo të sakta. Nuk ishte orë për të vdekur. Pastaj kuptova se nuk ishte e premte. Nuk ishte ditë për të vdekur. Ta bëja pas tri ditësh nuk më pëlqente. Nuk më pëlqenin numrat tek. Vendosa pas dhjetë ditësh. Ishte perfekte. Dhjetë ditë e dhjetë orë. Unë nesër nuk shkoj në shkollë me ato këpucë. As unë pa fustan, edhe unë më duhet çantë. Askush nuk e përmendte më atë punën e Albanit. Si gjithë shoqet e mia. Shpesh mendoja se çka mund t'i kishte thënë djali im asaj vajze. Nuk mund ta imagjinoja atë duke folur me ndonjë vajzë. E premtja e fundit tek varrezat. Kisha vendosur që të flisja. T'u tregoja se shpejt do jem aty. Por nuk e bëra. Tani sigurisht do fillojnë lajmet. Edhe ashtu nuk do të ketë asgjë të re. Të njëjtat lajme si çdo ditë. Me premtime se një ditë do të jetë më mirë. Me statistika si në Maqedoni çdo ditë po rritet numri i të papunëve. Ekonomia e rrënuar. Me lajme nga rajoni. Serbia nuk do ta njeh kurrë shtetin e Kosovës. Greqia kurrë nuk do ta njeh Maqedoninë me lajme nga bota me numrin e të vrarëve në Afganistan, Irak dhe në fund parashikimi i motit, të cilit kurrë nuk i kam besuar. Nuk dua ta mbyll jetën duke menduar për lajme. Nuk dua të mendoj asgjë, as këta dhjetë sekondat e fundit. Sera dhe për gjithmonë. Çfarë të ka gjetur ty? Do shes traktorin. Do të blejmë tri lopë. Do të jetë mjaft. Kisha frikë. Mos ke ndonjë femër tjetër.